ますはい動きますはいカメラ荷物が列ぶつからないよう十分ご注意ください白線の内側でお願いいたします内側にお下がりさい身を乗り出しての撮影 Deus.